Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal bahas mengenai keluh kesah gue selama memakai driver mode untuk DaVinci Resolve. Ya, jadi ini adalah project kemarin yang gue kerjakan yaitu Forza Horizon 5 yang dimana menyertakan testing real life ya, real life menggunakan H264 dan H265 beserta dengan perbandingan FSR ya. Jadi kenapa gue mau memakai project ini? Karena ini adalah project pertama gue yang gue gunakan dengan resolusi yang cukup tinggi ya yaitu 1440p nah terus apa kaitannya dengan driver mode dengan pengerjaan project ini jadi gini uh, sebelum gua pakai driver mode itu ini kalau main DaVinci Resolve tuh kadang suka rewel ya misal contoh nih kayak gini ya misal ini kan anggap aja gue ngoplay ya ini audionya gue mute dulu ya nah kalian bisa lihat di sini ya ini kan playbacknya emang nggak mulus ya karena emang berat ya hitungannya memang berat ini gue pakai playbacknya cuma modal timeline quarter resolution ya kalau misalnya di off itu lain cerita lagi ya nah ini kan bening cuma nanti pas di play kayak gini ntar dia. nah kalian bisa lihat berat ya tapi ada yang mau gue kasih tahu ya di poin ini ya selama gue mengerjakan project ini yang berukuran 1440p ini rasanya kalau pakai driver mode gak bikin crash gitu ibarat kata kalau sebelumnya itu lebih sering error kayak TDR ya TDR itu kayak time out driver ya itu sering nggak sekali dua kali aja kadang-kadang kalau lagi ngerjain project gini belum nyampe ibaratnya nyampe selesai ya nyampe batas akhirnya ini itu kayak ngecrash mulu di situ jadi itu kadang-kadang bikin risih ya kalau pakai DaVinci Resolve-nya terus untuk DaVinci Resolve sendiri gue pakai versi studio ya untuk pengaturannya di sini preferences ini kalian lihat ya membran GPU gue memakai GPU processing mode auto ya OpenCL tentunya ya Nah, kenapa nggak pakai kuda-kudaan? Karena emang deteknya nggak ada kuda ya. Nah, terus mungkin ada yang bilang juga, ini kok kenapa pakai open OpenCL kayak kentang ya rasanya ya? Nah, untuk menjawab itu, ini gue udah GPU Z, nah, kalian bisa lihat sendiri ya useknya ya. Ini useknya agak, agak masif juga sih kalau gue bilang ya. Nih, iya buat main Davis Shop ya. Ini memori usage dynamicnya aja udah 2459 MB ya. Ini dynamic ini ibarat kata yang uh, di atasnya dedicated ya jadi kalau misalnya suatu saat ini dedicated penuh nanti dynamicnya main tuh nanti naik turun naik turun lagi kayak gitu oke kita coba play lagi ya nah round nya tuh biasanya dimana mana nih bisa kalau ngeplay media kayak gini ya kalau pakai driver official itu kadang dia kayak nggak kuat gitu mental langsung grafisnya langsung mental tapi kalau di driver mode kayak gini tuh nggak nggak sama sekali ya ini mungkin kalau buat playback agak patah-patah ya jadi gua gua bakal muterin paling tinggi aja Nah kalau dimain kayak gini di driver official tuh kayak nggak bisa. Nggak bisanya itu kenapa? Nggak bisanya itu dia kalau kayak gini kadang-kadang ya, toto ntar nge-freeze, not responding ya. Karena kalau RAM-nya sih ini yang gua pakai RAM-nya cuma 16 GB ya. Tapi itu lucu banget ya, kenapa RAM 16 GB nggak kuat gitu. Padahal di sini free space-nya aja masih banyak nih, sekitaran 5,6 GB ya, masih banyak ya. Nah, kalau untuk pengaturannya sendiri tadi yang gua cek Nah ini memory GPU-nya gue cuma mentokin 7 GB sama 3,1 karena ini emang setting paling bagus ya. Terus ini juga setting sistem memori 14 GB ya. Untuk Fusion itu nanti dia buat main setting Nih ya di pack pertama. Nah ini gue main setting di sini. Oke. Nah sih kan mungkin agak berat ya. Ini nanti pojok kanan bawah tuh total pemakaian memorinya juga. Nah kalau buat di sini mah enteng, jalan kok. Walaupun nggak bisa 60 fps manteng ya, karena memang limitasi dari proses itu sendiri tapi bukan berarti driver mode ini nggak ada efek samping apa-apa ya jadi entah itu mau main edit timeline kayak gini nih yang super berat atau mau main diffusion itu kelihatannya lebih gercep atau lebih stabil ya walaupun performanya gampang banget kelihatan batasnya gitu oke selain itu untuk hasil rendernya gimana nah kalau untuk hasil rendernya gue sebelumnya pernah render nih ya Nih ya, kebetulan ada tiga project yang kemarin gua render ya. Yang pertama nih yang untuk 1440p ya. Ini durasinya dia totalnya 18 menit ya. Ini selesai dalam waktu 3 jam. Hal yang nggak biasa gua temukan di driver official ya. Kenapa gua bilang kayak begitu? Karena di driver official render kayak gini nih udah kayak antara live apa namanya dead and life lah gitu ibut hidup dan mati ibaratnya gitu jadi driver Oposia itu kadang-kadang belum nyampe tiga jam segini aja kadang-kadang udah crash gitu. Ini baru pertama kali ya gue ngerasain driver of, apa driver official tuh parah baknya kayak gitu. Tapi begitu di driver mode udah kenceng aja gitu. Gak apa namanya? gak gampang crash, stabil. Dan untuk project kedua juga sama 1440p cuma durasinya dia lebih pendek. Nah, untuk project keduanya di sini ya. Eh, ini dia nih, Witris ya. Nah, ini projectnya totalnya sekitar 5 menit ya ini yang kemarin gua upload kalau mau lihat tinggal di pojok kanan atas tuh ada playlistnya di situ nah untuk hasil renderannya hasil renderannya itu dia selesai dalam waktu 1 jam 18 menit 13 detik lagi-lagi ini nggak nge-crash ya pakai driver apa driver mode ya kalau driver official ngarep nggak bisa sama sekali untuk job yang ketiga job yang ketiga itu kemarin yang pakai 1080p kemarin itu namanya timeline 3 oh ya ini dia nah ini dia nih 10 menit ya ini dia bisa selesai dalam waktu 2 jam 22 menit. Lagi-lagi ini nggak ada crash sama sekali. Kalau Davor official gimana? Wah, Davor official jangan ngarep dah. belum nyampe 30 menit aja udah nge-crash gitu. Jadi ini pure pengalaman gue buat editing ya di DaVinci Resolve. Gak tau kalau pakai Adobe Premiere Pro lebih stabil atau enggak, enggak. karena gue lebih demen pakai DaVinci Resolve aja, lebih enak. Nah, kebetulan di DaVinci Resolve juga agak galak ya, dia pakai resource ya ini gue kasih sampel aja contohnya. Misalnya contoh nih gue mau render timeline satu Ini gue bakal atur rendernya dari sini. Ya. Ini menit 37 ya. Berarti gue mau bikin misalnya sekitar. Tadi kan 3751 ya. Ntar gue mute dulu. Misalnya gue mau render sekitar 2 detik ya. Karena ini rendernya lama. Jadi gue harus ngesiasatin dulu. Buat ininya. Buat renderingnya. Oke gue mundur dikit. Sorry kalau ada berisik ya. Nah kayak gini. Terus sebenarnya kita coba render ya. Oke, ini anggap aja kita tes masukin YouTube namanya tes render. Oke, ini gua record langsung pakai real life ya. Jadi nggak ada yang gua sembunyi sama sekali, nggak ada sama sekali ya. Jadi pure hasil recordan sini. Ini kita klik add ya. Untuk setting ini gua pakai H264 ya. Gua nggak pakai aserasinya AMD nggak natif nih ya tuh. Karena kalau DaVinci Resolve Studio itu kan bisa pakai natif atau AMD ya. Nah, sekarang kita udah klik render. Nah, kita kill cleaner. Oke, kita tungguin. Kalau rendernya pelan sih aman ya, tapi ini kan kalian lihat 5 fps ya. Kenapa nih rendernya cuma pendek? Karena ini memakan waktu cukup lama ya. Paling enggak ini dia bisa ngetes stability juga kalau memakai driver ya. Gitu. Oke, bentar lagi mau selesai. Ya, selesai ya dalam waktu 25 detik ya. Kenapa gua ngambil tesnya agak pendek? Karena ini kan emang project 2 1440p ini udah agak berat ya buat gue ya. Terus ditambah lagi mengenai tadi ini biasanya kalau radar cuma segini doang ya. Kadang-kadang driver official nggak tahu kenapa dia pas di sini nih. Misal contoh uh, udah mau selesai nih. Nge, nge close visi Resolve-nya gitu. Itu yang bikin gua risih pakai driver official ya. Tapi kalau di ini driver mode aman ya. Makanya buktinya nih sebelumnya nih yang gue render 2 jam, 1 jam, 3 jam aman aja gitu. Jangan kan segini, yang segini aja udah stabil nih ya, 25 detik doang ya. Jadi kesimpulan gue kalau buat pakai driver mod ini bener-bener rekomend ya kalau buat yang mau editing ya. Gue nggak tahu kenapa yang lain ada yang bilang nge-crash juga atau gimana enggak Tapi intinya satu, ini kalau driver mod udah lu pakai tapi masih nggak stabil, ada kemungkinan ente uh, ibarat kata setting sistemnya tuh ada yang salah. Misal contoh, bisa kalau memorinya emang di overclock, coba deh diturunin dikit. Karena kadang-kadang di driver, driver mode ini suka ngasih limitnya nggak nanggung-nanggung gitu. Jadi harus hati-hati aja kalau buat setting. Terus kemudian, selama testing project ini, nggak ada yang gue tutup-tutupin sama sekali. Jadi ini pure ya, 1440p. Itu yang gue bilang sebelumnya. Nih ya, sampai 18 menit nih. Ini nggak ada yang gue tutup-tutupin ya, jadi pure editing aja ini kebetulan nih compositingnya isinya ada layernya ya ini kita buka open in timeline nah kalian bisa lihat sendiri tuh ya banyak tuh dua lapis ini yang bikin berat sebenarnya ya nah berat kalau misalnya ini gue matiin pasti lancar ya kan kenapa gue pakai teks kayak gini karena ini kan teks pakainya mainnya shading nih nih pakai shading dia ini pasti berat kalau buat timeline makanya gue ngetes stabilnya lebih enak kalau kayak gini ya ditambah lagi kan pakai resolusi tinggi tuh wah udah pasti berat dong iya tapi kalau cuma video doang mah enteng tuh enteng kan walaupun parah-parah dikit oke jadi kalau lebih kayak gitu nah itu tuh yang mau gue kasih tahu mengenai Davinci Resolve buat Ryzen APU 3400G ini ya semoga ini jadi bermanfaat buat kalian ya buat yang nyari referensi buat editing ya terus gue mau ngeran dikit ya buat orang-orang yang terpaku sama kuda ya jadi gini uh, ini kok kalau pakai kalau kalau nggak pakai akselerasi kok kecepat eh hey, kalau mau editing tuh udah editing aja nggak usah mikir-mikir masalah kuda-kudaan itu gampang oh yang pakai spek Celeron masa bisa edit lu pakai spek yang bagus masih bikin kuda-kudaan render ngelag atau apa segala macam udah lupakan itu dulu yang penting lu bisa ngedit skill nanti bisa ngebantu lu buat beli spek udah gitu aja nggak usah muluk-muluk nggak bisa pakai kuda atau apa segala macam nggak butuh kayak gitu yang penting jalan dulu udah jalanin editing ini gue juga editing lama bisa belajar kayak gini juga karena gue terus make spek yang kayak gini doang 3400G masa kalah sama yang pakai seleron yang net editingnya bagus gak mikir pakai spek-spekan dulu malah yang penting udah bisa bisa ngedit dulu ntar kalau udah bisa ngedit ngasilin cuan udah kalian tinggal bisa setting dikit bisa mau main kuda kayak mau pakai OpenCL kayak gitu yang penting gue bilang satu Gak usah terpaku sama asrasi GPU dulu kalau kalian skillnya masih terbatas. Udah gitu aja. Sekian dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.